أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Para penghafal Quran Tak semudah membalikan tangan Penuh perjuangan Butuh pengorbanan Ketekunan juga kesabaran Surat demi surat dibacakan Ayat demi ayat dihafalkan Tidak pernah bosan untuk menghafal Tiga puluh juz pun dihatamkan Allahumma Surat demi surat dibacakan Ayat demi ayat dihafalkan tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan Murojaah setiap hari tanamkanlah di dalam diri Murojaah setiap hari sepi Ketika sendiri duduk atau berdiri Mari murajaah sampai sampai mati Tuliskanlah di dalam hati Murojaah setiap hari Tuk menggapai riba ilahi Ramai atau sepi Siang malam hari Murojaah tak pernah berhenti Ramai atau sepi Siang malam yang malam hari Muroja tak pernah berhenti Ramai atau sepi Siang malam hari Marimu